face. Now ah! Настало время показать всем, на что ты способен в топовом бесплатном онлайн-шутере Warface. Залетай по-настоящему ураганный геймплей с невероятным количеством как PvP режимов, так и PvE миссий на любой вкус. Игра доступна бесплатно для скачивания и без всяких ограничений, а также регулярно получает крупные обновления. Прямо сейчас в разгаре осенний сезон новая сила который принес игрокам крутые модификации для пушек, а также улучшенную систему прокачки снаряжения. Ух, прям не терпится сделать свою топовую сборку. А также в свежем апдейте появилась долгожданная сюжетная PvE миссия «Каньон». Собери друзей в составе трех бойцов и прорвись на сверхсекретную базу, чтобы уничтожить передовую технологию, бросив вызов как старым, так и новым противникам. Скачивай Warface и забирай набор самого крутого метового снаряжения, которое поможет прохождению новой миссии Каньон. Подарки ждут тебя по ссылке в описании. Ах да, и не забудь забрать подарки от Warface по ссылке в описании.